形で上がっての in there. The former Buddha Tswana. Hey, oh, there he is a problem, and it's a goal! Oh my goodness me, what was that all about? They've got a goal in the most strange circumstances at the University of Johannesburg. Wow. Well, this university can't believe it, waffling on about a stadium. Nothing was going to come out of that, was it? No Qatar, goleiro leva gol em 10 segundos após falha grotesca. voltou para o jogo. Ainda sem uma grande oportunidade dos dois lados. Olha a falha no gol! Neste lance, o goleiro do Boa Vista tenta segurar cruzamento e protagoniza lance bizarro. Teuzinho, filho do Bebeto, cruzamento e... Que isso, goleirão! Gol! É to curl it, and it's gone in off Gabriel. אוהד לויטה. עכשיו טעות של אוהד לויטה, אגאיוב מקפיץ, והכדור הולך פנימה! 2-0 כתום, כתום בוהק, כאן בבלומפילד. Olha o cruzamento da cabeça em cima, a bola na rede de frente. Vamos, entrou, é gol! 16 de setembro de 2021, o goleiro do Galatasaray cometeu um dos erros mais bizarros já feito por um goleiro. Here's Moritz just trying to provide that spark. It's gonna bounce dangerously and it's got in! Just Dośrodkowanie jest Szczepania. Dene! Czy ta piłka padła do bramki? Podniósł chorągiewkę sędzia asystent i stwierdził, że piłka... Diogo vai, vai fazer besteira aí, Simon. Recuperou Kosovo, bateu de muito longe. Halim! Golaço! jogo entre Haiti e Catar, o goleiro Josué Tuverte cometeu um erro ridículo após tentar dominar a bola. France. Two center backs being good tonight for Oh no, look out! ממשיך את הריצה שלו. עזרא חוטף פנימה, רוצה לבעוט לשער. זה הלך אל המסגרת. קלב משמיד, וזה 2-0! איזה טעות של קלב! ולזה המשל לא חיכה לשער כל כך קל. Mais Laval franchit la ligne. 2-0 pour Caen. Catastrophe pour Brice Bleu. Le gardien d'une des meilleures défenses du championnat, il n'y est pas étranger. Il essaye de dégager ses Place that ball yeah. Well, it Oh, safe. I thought it was. It's double cap. Oh, what a disastrous goal that is for Freiburg. double cap pulls Paderborn right back in this. He gets the pass, and he has the shot, it's in! Oh, the goalkeeper has had an absolute... играть впереди. Желтинские зрители свистят. Ой-ой-ой-ой-ой, какой момент. А вы знаете, момент очень нестандартный. Один на один. Силакавич. sofort am Mann ist. Das ist Pressing, wie es im Fußball-Lehrbuch steht. Und dann, ja, eigentlich nichts. ga poskočila pred vrati Olimpije, slabo igrišče je potrovalo k temu zadetku avtogolu Matiča in... Semana, o futebol do Campeonato Brasileiro para você, bola rolando no sábado. Olha o Hugo, que é isso? Brenner! Gol!